Mao y yo nos juntamos a caminar por Barranco y yo le propuse la idea de hacer una serie a partir de experiencias que habíamos estado viviendo juntas, de una ruptura que tuvimos cada una eh, en sus respectivas relaciones y cómo eso em, no solo nos afectó, sino que también nos llevó a empezar a crecer y empezar a hacernos preguntas que antes no nos habíamos hecho y nunca habíamos hecho un proyecto como este, pero sabíamos qué tipo de proyecto eran los que queríamos trabajar, o sea, qué tipo de producción, qué tipo de contenido como, como actrices nos interesaba generar una comedia hiperrealista, distinta a la que se ve en la región, más hacia los contenidos que vemos fuera. Esta serie se plantea casi casi como una catarsis. Esto que, empieza como, un, como dos personas que se repelen porque son tan opuestas, pueden llegar a formar un vínculo a partir de algo que están viviendo en común y que ellas todavía no saben. lo único que sabíamos era que queríamos contar una, historia desde dos perspectivas de femeninas diferentes, complejas. Sí tiene un carácter súper único, que las actrices sean también productoras y sean creadoras no es nada común y no es fácil tampoco. Ambas están muy perdidas, están en ese momento en el que todavía no lo saben, pero no saben quiénes son. Emes no tiene las herramientas para empezar a poner orden. La encontramos a punto de empezar un gran, gran cambio en su vida. Este es el tipo de mujer que es muy estructurada, es, la persona que ha seguido las reglas al pie de la letra, como le enseñaron que tenía que hacer. Ella representa todos estos paradigmas clásicos que nos han enseñado acerca de la felicidad es con otra persona. Desde nuestras diferencias empezamos este camino y es un poco de, oye, esto sería paja verlo. Porque a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, a mi amiga le ha pasado. O sea, son, historias en común que no las vemos retratadas no las vemos puestas reales como son, sino siempre idealizadas, romantizadas. Eso es un poquito lo que queremos con la serie y las expectativas que tenemos de esto son grandes. Me convocaron para postular al financiamiento de DAFO Juntos. Sentía que estaba abierto a la posibilidad de hacer crecer el mundo que ellas tenían propuesto. Eh, normalmente un género como la comedia se suele iluminar con mucha luz, mucho color, casi no hay sombra, poco contraste. Pero en este caso estamos optando por lo opuesto. Una serie en formato cinematográfico, una serie con actuaciones y una propuesta muy natural, orgánica, han llevado muchos guiones a mis manos donde las creadoras han sido mujeres. Y para mí eso es súper incentivador y motivador eh, el haber podido ser parte del proyecto, me encanta. Somos un grupo súper diverso, gente distinta de todo tipo de, backgrounds de trabajo, así que estoy segura de que va a ser algo bien, bien, bien bacán y sobre todo muy original. Por favor, Sabíamos que queríamos que Lima sea un personaje también, que sí se sienta la presencia de la ciudad. Eso era lo único que sabíamos. Ese fue nuestro punto de partida para crear todo lo demás. Queremos que la gente se sienta identificada con estos personajes, no que sientan, estos son personajes aspiracionales. Es una serie bastante divertida y entretenida con la que te puedes identificar en diferentes aspectos, aparte que Lima está súper presente y es, recorremos calles que de todas maneras has recorrido en algún momento y son cosas que te pueden pasar a ti, a mí. Yo creo que es un proyecto muy interesante porque es muy ambicioso. Las creadoras tienen un objetivo muy claro por parte del producto. Este primer capítulo piloto va a dar que hablar.